Mañana si hay clase, mañana sí hay clase. Mañana sí hay clase, mañana sí clase. Mañana sí hay clase, mañana sí hay Mañana mañana sí hay mañana sí clase, mañana clase.